¿Qué presentaron en el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza y de qué hablamos cuando hablamos de ecocidio? Bueno, en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza nosotros fuimos en el capítulo del fracking, ¿no? Denunciamos al fracking en la Argentina como un gran violador de esos derechos eh, de la madre tierra. Contamos lo que está sucediendo en la Patagonia Argentina y bueno, le hicimos conocer al tribunal que tuvo una sentencia que condena al fracking como violatorio de los derechos de la naturaleza. Y en ese marco se habló del marco del tribunal de incorporar la figura de ecocidio en el, Tratado de Roma, que es el que establece la Corte Penal Internacional. El ecocidio, que se relaciona en parte con el genocidio, pone a la naturaleza en el eje, en el centro de la cuestión y tiene que ver con estas cosas que está haciendo el hombre en este momento que está atacando las funciones vitales de la naturaleza. Eso es el problema de ahora y, eso intenta incorporar el delito de cocidio para terminar con toda esta cuestión.